Dernier slide, ça c'est important. Je suis ici parce que j'ai cette idée, enfin il y a ce problème, j'ai cette idée, euh, on a cette équipe, on, pense qu'on va répondre à ça. voilà ce qu'on a déjà fait. Le dernier slide c'est où est-ce qu'on en est On en est où là Est-ce qu'on a un prototype Est-ce qu'on a un produit euh, Qu'est-ce qui a été déjà réalisé Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent D'accord Quelle va être la prochaine étape D'accord Quelle va être la prochaine étape Voilà ce qu'on a réalisé maintenant. Souvenez-vous de l'effectuation. Qu'est-ce que j'ai dans la main Avec ça, quel est l'objectif que je suis D'accord Et là, ben, vous allez chercher autre chose. Puisque un pitch, vous allez chercher autre chose. Donc, quelle est la prochaine étape Et de quoi avez-vous besoin pour atteindre cette prochaine étape D'accord Et donner une, visibilité. Une fois que j'aurai ça, la prochaine étape, on prend le. Et derrière, on va faire ça. C'est important que vous rappeliez aux gens que voilà, vous avez fait quelque chose. C'est si vous êtes là encore au deux ans, trois ans, d'accord, ça veut dire que vous avez dépensé de l'énergie, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous font confiance, ça veut dire que vous êtes arrivé à vous débrouiller et que finalement vous commencez à bâtir la confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Les gens vous font confiance quand vous êtes là depuis trois ans, quatre ans, même si euh, vous n'êtes pas encore Crésus, et eh ben on voit que finalement vous arrivez à vous débrouiller et que euh, les gens vous, font confiance et pourront effectivement vous aider à aller vers la prochaine étape.